線のね、いっぱいね、自爆して、自分がやって、疲れ、風出てきたそうだね、台湾に使ってなかったら、やすいね。これ、A、A はね、 こっちにかけながらね寄ってくれてるあそこを当たりにねを持って外れてくると赤い玉はね栄光団としてね東京湾でぶつかってねガラスだから消せない